Connect Terrassa és una comunitat d'empreses, ara som unes 150 empreses aproximadament de, de Terrassa i comarca. Utilitzem el que podríem dir màrqueting de continguts per donar a conèixer les empreses. És a dir, nosaltres no fem publicitat clàssica i connectem empreses entre empreses. Quan vam engegar el projecte de Connect Terrassa, havíem de generar o d'establir de, uns criteris i, i aquest criteri es va marcar com que tot el projecte es faria en català. L'idioma és un punt de qualitat, sigui l'idioma que sigui. I en aquest aspecte és quan nosaltres vam pensar què podem fer? Doncs ajuntar-nos o col·laborar amb el Servei d'Assessorament Lingüístic de Terrassa i oferir aquest servei a les nostres empreses. Nosaltres treballem molt amb temes de rapidesa i quan una empresa demana el servei de correcció lingüística, en 24-48 hores el té fet. I això és, eh, és excel·lent. Tot el que pugui millorar el funcionament diari d'aquestes empreses eh, per nosaltres és prioritari. El salt, si el recomanaria, no el recomanaria, és que el fomento. Servei d'assessorament lingüístic. Consorci per la normalització lingüística.